Este pase. Mamma mía. Y la pelota Marito le llegó Vamos, Barahona. Peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Este el remate. ¡Tapa pues! ¡Vamos! ¡Pedazo de zapatazo que clavado! Es increíble, ¿eh?